Ты лесби или гей? А, Фругис, подбери туалетную бумагу, она у тебя валяется под ногами. Бада, бада, я хочу. А, а, а, а, а. Это сафари бой так ему. А. О. О. Oh yeah, baby. Сафари бой успешно вагину. Бал завалила. Нахера ты знал раз, дурочка, дурочка, ты дурочка. Других окей, у меня. Нормально. Ребят, зацените, какая у меня на маг Нормально. Всем похуй. Нормально. Чисто троих положил спадки на одном ковре. Прибол. Блять, давай не долбоёб. Пидорас, нахуй. Поняла, не поняла, а-а. Фига там трое. А русским по ебальнику бесплатно. Что делать, если мне через 20 минут надо выходить, а я хочу дротить?